dowladaha ka jira dad iyagoo ku hoos nooli falsafadii dowladnimada u samaystaan waynu garanaynaa inaguna somalilan haddaynu nahay doorashooyinka waxaynu u galnaa ee xukuumad aynuu doorannaa ee dowladnimadeenna aynuu ilaashannaa baahidaynu ka leennahay waxay tahay kow inay dowladda aynu ka helno adeega amniga ummaddeedu inay amni ku gamaado oy adeeg amni ugu adeegto laba inay waxaa la yidhaahdo ay ka hesho biyo dowladdu ay bixiso oo muwaadiniintu baahi biyo ayna haysan saddex inay xukuumaddu caafimaad bilaasha ay siiso muwaadiniinteeda afar inay xukuumaddu ay waxbarasho bilaasha siiso muwaadiniinteeda ilaaha adeega bulshada aasaasiga u ah baarlamaanna kama shaqeeyo golo deegaanna kama shaqeeyo xisbiyo mucaaridina kama shaqeeyo suldaanna kama shaqeeyo shirkadana kama shaqeeyaan cidda mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa xukuumadda muddo sannada baa laga joogaa markiina la doortay ee shacabka somalilan milcid ay noo istaageen ay codkoodana siiyeen waxay nagu calmasheen may ahayn inaan isku qabin lahay waxay nagu calmasheen may ahayn inay qaadhaan naga helaan waxay naga filayeen inaannu qadarinno oo qiimahayna siiyeen mid leegaanu siinno kamaanu leexana tii baanu u taaganna waxa muuqataa shan sanno ka hor xukuumadda hadda kulmiye waxay dalka timid iyo tii ka horraysaba labiyo toban sannadood oo talada dalka kulmiya hayay hargeyso biyoolayaal iyo booyadayaal u dhaaminayaan bay yimaadeen waxaana maanta muddoxiloodkoodii dhammaanaya iyadoo booyadihii iyo biyoolayaasha caasimadda ay ka dhaaminayan maalintaanu odhanno waar dalku doorashuu rabaa waxaa la odhanaya waa qarandumis war doorasho qabta ma qarandumis baanu ku nahay waar ummaddu biyaha hesha ma qarandumis baanu ku nahay waar ummaddu caafimaad hesha ma qarandumis baanu ku nahay war ummaddu layd dawladeed ha hesho haddayna heli kareenna dawladdu waa ka kaantaroosho maqradumis baanu ku nahay aqliga dalka joogaa waa ka noocaas maanta wax kale marka laga yimid waxay maraysaa laydhkii intaas hordhaca ayayga ahayd oo dadkaan doonayaa dowladnimada adeegeeda inaan fahansiiyo zero bointy eighty four ayuu unidka laydhkii maraya yaa khalad kale ma shirkadahaa leh waar dawladaha adduunyada waxaa loo doortaa inay kontaroolaan kontarool baa warku waa dawladda awoodda wax kala hagtaa ee ganacsatada shicibka ka qabataa waa dawladda waraaq bay soo saareen way fuli weyn nin ganacsada ah oo shidaalkii qaali ku yahay oo shaqaale ay u sugayo oo guryuhu ku jiraa kira yihiin haddii dawladnimadii ay la xisaabtami kari weydo odhan weydo waar maxaad tan u samaysaan ama ay kabi weydo iyadu marka koowaad aynu fahanno cidda muwaadiniintu xaqa ay ugu leeyihiin inay leydhahlaan waa xukuumadda ee shirkad bareefada maaha waan hambalyanayaa dadka damiir kale ee ree axmed dhagax ee diiday dulmiga ee doonaya dowladnimo damaanad qaada noloshooda shacabka caasimadda hargeysa iyo gobolladana waxaa la gudboon inay u soo baxaan naftu cunahay taagan tahay intaanay naftu ka bixin xuquuqdooda inay si selmiya u cabbiraan oy sheegtaan baahidooda biyo caafimaad laydh iyo adeeg bulsho inay xukumaddu u qaban aqlan wa sharcan wax la aqbali karaya ma aha annaga dadku waxay noo doorteen inaannu ka ridno ka cadowga ku ah ka cadowga ku ah maha ka dadka u hadlaya ka cadowga ku ah waa ka xilka haya ee xukumiga ah een dadkiisa aan xuquuqdooda dhowran ee xidhaya xabsi dhigaya mar labaad baan ku celinayaa war suxufigu war ha sheego haddaan yidhaahdo ma dembiilo qaranba war ummadduu caafimaad iyo biyo iyo layr jaban jabana hesho ma dembiilo qaran baanu ku nahay ummaddaasaanu u hadlaynaa codkoodaanu ku joognaa ka aamusimayno mayno carooggoodaanu nahay cadaalad intay helayaan iyagaanu matelaynaa war askarigeenna jiidda joogee maanta xaafadaha dan yarta hargeysa deggan wuxuu mudan yahay inuu biyo helo markaa la yidhaahda qasaacadda caano koostada sixir bararku waxay maraysaa shan iyo labaatan doollar ee la yidhaahdo layrkiina zero point eight four unit baa laga dhigay brayskiisii wedhas it from xaggee ka imanaysaa dhaqaalaha noocaas wixii uu qaadanayana wuxuu yahay aanu ogna war sidee loo aqbali karayaa nolosha noocana war dalka dawladdii aan u doorannay meeda war hay-adihii dawliga ahaa ee ka mas-uul ahaa maciishadda muwaadiniintu meeyeen war dalku ma sidan buu ku soconayaa anigu eed saari maayo mas-uuliyadda ciddale aanu kala gaban maayo mas-uuliyadda ciddale waa hay-adaha dawliga ninka ganacsadaha soo lama iibin shirkadii siyaad barre ka tegey ee bartaa ku taallay ee maxay dawladdu gacanta ku haysaso gacantayda kamay bixin war haddii dowladnimadii ay leydh siin kari weydeen muwaadiniintii ma waxay awoodi kari weydeen control baawarkeeda iyo mashiin baawarku waa xukuumadda eh inay la xisaabtanto dadka leydharka bixiya oy tidhaahdo war hadduu shidaalku idinku qaaliyoobay hadduu maxaa tahay shaqaalihii iyo kirooyinkii laydinka sugayo annagaa kabadi siinayno miisaaniyadda qaranka wax lagaga kabo oo la ilaaliyo nolosha muwaadiniinta aqlan wa sharcan wax la aqbali karayo sinaba uma aha ummadda somalilan waa ummad goba waa ummad u taagan nabadgelyadooda waa ummad u taagan doorashadooda waa ummad u taagan wadajirkooda waa ummad u taagan midnimadooda waa ummad dunida ictiraaf ka rabta waa ummad horumar doonaysa hintaasoo dhanna waxa gaadhsiin karaya hogaamiye daacada shacabka waxaan farayaa doorashada madaxtooyada markaad kala dooranaysaan madaxweynayaasha madaxweynaha iman doonaa shacaboo haydinka baqo oo qabyaaladna ha ugu mashxaradina laakiin isla xisaabtan waa jiraa waa inaad kala hadashaan leerkiinna noloshiinna biyihiinna caafimaadkiinna waxaa muuqata xukuumaddii aynu ka filaynay labiyo toban sannadood intaas inay maanta fuliso inay askartii ku dayacan yihiin inay shacabkii ku dayacan yihiin gawaadhida caasimadda basaaska basku wuxuu qaadaa shan iyo labaatan qof shan iyo labaatanka qof ee uu qaadaa waa konton kun markuu min laba kun ka qaado awal tobanka litira naaftada baska lagu shibayo waxay ahaayeen maxay konton kun oo somalilan maantana boqol kun bay maraya hadday maalin keliya ata basasku istaagaan nolosha ummadduna u istaagaysa adduunyada public transportationiska dowladdaa bixisa oo maamusha oo gacanta ku haysa hadday muwaadiniinta shaqaysanayaan war ninka bas wataa ee shan iyo konton kun loorka ka helaya ee kontonka kunba aanu u goynaynin toban litir oo shidaala ee labadii lowr toban litir oo shidaala inanka kiriishbaygaa muxuu siinaya muxuu isaga masaariif u ah maxaa ciyaalkiisii helaya ummadda waxaanu leenahay duruuftiinna ka hadla isku soo baxa ka dhiidhiya noloshiinna halista ku jirta xuquuqdiinna raadsada si selmiya u raadsada distoorkaa idiin damaanad qaaday askartana waxaanu leenahay war kuwa idiin doodaya ee idiin damqanaya ee dantiinna garanaya yaan xabad laydinku dhiibin yaan laydinku odhan xabsiga dhiga xuquuqda muwaadiniinta ilaalinteeda waajib baa idinka saaran ummadda somalilan ma aqbali karayso in noloshoodu qanjidhada ay marto oo cunaha xukumaddu hayso waxaanu leenahay xukuumadda cunaha nama qaban karay sida afka shacabka annagoo ku hadlaynaa ma aqbalayna inay naftu naga baxdo naftayadaannu badbaadsanaynaa layd baanu rabnaa haddeedaan bixin karaynin waxaanu rabnaa caafimaad haddeedaan bixin karaynin ummadda u sheega waxaanu rabnaa waxbarasho bilaasha haddeedaan bixin karaynin ummadda u sheega waxaanu rabnaa biyo bilaasha oo dawladduna siiso haddeedaan bixin karayn ummadda u sheega markaa kadib dadka waxa la gudboon inay tala qaataan dahabshiil oo la jaan isbeddelka tiknolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto store iyo abstore ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websayteka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga iidahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil حول فضيديها جمال يديد